तो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को उठाया हिम्मत नहीं आ रही तो आज की वीडियो में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा तो चलें जी आज की वीडियो करते हैं जी शुरू आज से अगर हम छः महीने पहले चले जाएं तो टेक्निकल तनवीर असकर के नाम से एक यूट्यूब चैनल था जिसके तकरीबन साढ़े तीन लाख सब्सक्राइबर्स थे और वो चैनल माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था और उसके व्यूज़ भी अच्छे थे और उस चैनल की कामयाबी का एक ही राज था कि जो तनवीर भाई हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उस चैनल को चला रहे थे यानी कि जो भी वीडियोस बनाते थे उसमें नॉलेज होता था उसमें उनकी रिसर्च होती थी हर चीज़ को बड़े अथेंटिक वे से समझा रहे थे अब एक नया यूट्यूबर्स है अगर उसने अपना चैनल मोनिटाइज करवाना है या उसको एडसेंस अकाउंट का प्रॉब्लम है या उसको बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है या उसके चैनल में किसी भी किस्म का कॉपीराइट इशू आ रहा है तो सबसे पहले एक ही नाम हमारे जहन में आता था कि टेक्निकल तनवीर असकर जो हैं उनके चैनल में जाके अपना प्रॉब्लम हम शेयर करेंगे चाहे हम वीडियोस में कमेंट करके या उनकी वीडियोस को देख के या उनको मेल करके वो हमें इस चीज़ का रिप्लाई करते थे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था तो इस चीज़ का मैं भी एविडेंस हूँ क्योंकि मुझे भी एक प्रॉब्लम हुआ था जो कि मैं सॉल्व कर करके थक चुका था मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा था फिर मैंने तनवीर भाई की वीडियो देखी और मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया तो उन्हीं को देख के मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ तो मैं अपने चैनल के ऊपर भी जो भी आप वीडियोस बनाता हूँ तो थोड़ा सा मैं रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं अपने जो सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है उनको मैं अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकूं तो माशाल्लाह तनवीर भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो तनवीर भाई माशाल्लाह आपके 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो इनका जो वो चैनल था वो चैनल हैक हो गया अब बेचार जो बंदा तीन साल चार साल से एक चैनल के ऊपर मेहनत की हो लाखों रुपए की अर्निंग हो अचानक वो हैक हो जाए तो बहुत बंदे को झटका लगता है बंदे को ऐसा लगता है कि मेरी सारी दुनिया मुझसे किसी ने छीन ली हो लेकिन तनवीर भाई ने माशाल्लाह बड़ी एफ़र्ट की बड़ी हिम्मत दिखाई हौसला नहीं हारा दूसरा चैनल था उनके उस वक्त उसके पाँच से दस हज़ार सब्सक्राइबर थे छः महीने पहले उस चैनल को उन्होंने उठाया अपने आप को हौसला दिया मोटिवेट किया अपने आप से फ़ाइट की सब्र किया और उस चैनल पर मेहनत करना शुरू कर दी तो अल्लाह ताला सब्र का सिला ज़रूर देता है इम्तहान ज़रूर लेता है लेकिन उसका इनाम भी देता है तो अल्लाह ताला ने उनके चैनल में बरकत डाल दी है माशाल्लाह उनकी फ़िफ्टी के बड़े तेज़ी से सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन इसी तरह उनके हंड्रेड के होंगे टू हंड्रेड के थ्री हंड्रेड के जिस तरह पहले वाला चैनल ग्रो कर रहा था उससे भी डबल ग्रो करेगा और इन बहुत जल्द हमें उनके वन मिलियन सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप तनवीर भाई के नाम से जो यूट्यूब चैनल है जिनको हम टेक्निकल तनवीर भाई भी कहते हैं या टेक्निकल तनवीर असकर कहते हैं तो उनके चैनल से आपको मिल जाएगी ये ऊपर आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी और उनके चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद माशाल्लाह जितने भी हमारे यूट्यूबर कम्युनिटी है जित बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं तो मैंने मैंने सोचा क्यों क्यों ना मैं भी मुबारकबाद दे दूँ क्योंकि हम भी उनकी ही फैमिली से हैं तो दोस्तों आपको भी मेरा एक लेसन है कि अगर आप YouTube पर आते हैं तो आपके अंदर सब्र हो आपके अंदर बर्दाश्त हो और आपके अंदर हौसला होना चाहिए गिर कर संभलने का अगर आपका YouTube चैनल है कोशिश करें अपने चैनल को महफूज रखें टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं और अपने चैनल के ऊपर गलत एक्टिविटीज़ को क्लिक मत करें जी के ऊपर लिंक्स आते हैं गलत लिंक्स को क्लिक मत करें ओपन मत करें और अपने चैनल को बचाएँ और कोशिश करें कि अपना जो चैनल है यूट्यूब का जो चैनल है वो मोबाइल के ऊपर ही रन करें और लैपटॉप या पीसी के ऊपर बड़ा ख़तरा होता है हैक होने का तो आप मेहनत करें मेहनत का जो सिला होता है अल्लाह ताला हमें ज़रूर देता है तो मेरी तरफ़ से एक दफ़ा फिर मुबारकबाद तनवीर भाई को अल्लाह ताला आपको खुश रखे अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इन इसी तरह आप तरक्याँ करते रहें इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ पाकिस्तान जिंदाबाद